好，今天跟大家讲解一下这个酷改二五零三快拆式挡泥瓦。然后首先我们先可以看一下这个泥瓦它的材质的话是软性橡胶，它的柔韧性非常好，大家可以看一下。因为柔韧性这个好的话，不会出现说在颠簸容易给它颠断之类的情况。然后大家可以看一下我们这个泥瓦的快拆式的设计。首先看一下这厚泥瓦的，就是我可以在徒手安装，就是不需要借助任何工具的情况下，然后徒手的话这样去安装。 卡去之后，根据这个车管的粗细，螺丝固定紧，卡紧就可以。然后包括这个位置，我可以调节这个泥瓦的高度，都可以徒手去调节，快拆式设计非常方便。然后看一下这个前泥瓦，然后它这个快拆式就是说，嗯，两边是这种快拆式的，我可以徒手这样去拆卸和安装，不需要借助任何的工具，非常方便。